שיש ארגון בפריסה מאוד רחבה בארץ, ובסניפים האלה יש זמינות מאוד גבוהה של מכשירים רפואיים. זה עוזר למטופלים להשתחרר הרבה יותר מוקדם הביתה. זה טוב למטופל, כי ההחלמה הכי מהירה זה בבית, בסביבה הטבעית. בסיוע של עמותה כמו יד שרה, אנחנו מצליחים לקצר ימי אשפוז בהיקפים של עשרות אחוזים.